رب كلكم تكونوا بامان النهارده رحت البحر الصبح وقلت ليه ما اقولكوش في ايه موجود عندي في شنطه البحر آه دي <laughs> اوكي انا حابه اقول لكم ايه اللي موجود عندي في الشنطه آه، بتاعتي طبعا مش هقول لكم ان دي الحاجات اللي لازم تكون موجوده في شنطتكم بس دي الحاجات اللي انا بشيلها في شنطتي تقريبا بصراحه يعني النهارده لما رحت البحر كده آه، حطيت بس الفوطه بتاعتي وال الواتر باتل بتاعتي وكده بس ما دققتش قوي في ايه جوه مشيت يعني عملت كده استكشاف استكشاف استكشاف بسيط عن الحاجات اللي موجوده جوه بس يعني ما دققتش قوي في الحاجات فيعني انا خايفه يطلع مفاجآت يعني الصراحه على العموم خلينا نبتدي واوريكم في ايه موجود بس تنسوش تعملوا subscribe like و share لو عجبكم الفيديو بتاعي وانا لاحظت ان في 79% views بتجيلي بس ناسين تقريبا يدوسوا على الزرار الاحمر اللي هنا او هنا so, ما تنسوش تدوسوا عليه لو عجبكم آه، لو عجبكم المحتوى بتاعي او الفيديوهات اللي انا بعملها عشان ده يشجعني اني اكمل اوكي يلا ندخل بالموضوع طبعا كلنا بنشيل فوطه دي يعني الفوطه إيه بتاعتي لونها pink انا بموت في اللون ال pink. بحب اللون ال pink جدا بس ما عنديش هدوم كتيره لونها pink معرفش ليه بس I have to work on it لازم اظبط الموضوع ده بحب اشيل معايا ال water bottle ال cute دي عشان بتحافظ على الحرارة وبتحافظ على البرودة في نفس الوقت بس أنا ما حطيتش فيها أي حاجة سخنة لغاية دلوقتي حطيت فيها بس مية وبتفضل ساقعة so دي أحسن حاجة تاخدوها معاكم البحر عشان تحافظوا على برودة المية لأن الدنيا بجد حر ودي أنا جبتها من شي إن اوكي شيان ده ادمان بالنسبه لي دلوقتي من بعد اللي حصل الفيروس والقعده في البيت وكده ف Shein بقى بقى صديقي المقرب على طول على طول قاعده على Shein بتفرج اوكي ولو عايزه اشيل حاجه سخنه بشيلها في الكوبايه اللطيفه دي ولونها pink برضو دي برضو انا جبتها من Shein شكلها cute قوي ومن جوه ستانلس وبتحافظ برضو على حراره ال المشروبات دي انا بشرب فيها مثلا قهوه شاي اخضر كده يعني ف بس يعني بحدث ان انا ايه لو الصبح وانا رايحه البحر اه بشرب منها بس بصراحه مش بنزلها معايا قوي البحر لان بتبقى حر فببقى عايزه حاجه ساقعه على طول نيكست عندنا كتابي الكتاب ده انا قريته مره ودي تاني مره فعندي كتب كتيره قوي بس آه، بحب دايما اخد كتاب معايا على البحر عشان اقرا بالذات انا خصوصا بروح البحر لوحدي ساعات او معظم الاوقات بروح البحر لوحدي فباخد كتاب معايا عشان اقرا في هذا الكتاب <laughs> اوكي ايه تاني speakers ده بصوا ال speakers دي كبيره عليا جدا عايزه واحده صغنونه كده تبقى لونها pink برضه <laughs> بس دي سبيكرز بتاعت كيكو زوجي بس انا يعني استولت عليها دلوقتي بحب احطها جوه ال box بتاعتها عشان ما تتوسخش وافتح ال music اللي انا عايزه اسمعها واستمتع آه، وانا بحب احافظ على الحاجات اللي هي electronics كده ف ياي دي بس هجيب لي واحده صغيره انا بتقل الشنطه قوي فانا هجيب لي واحده صغيره كده اللي هم بي ال الصغنطتين دول مش عايزه اكتر من كده يعني اوكي سرونج ده scarf بلف حوالين بوستي او غنى كده آه، واحنا لابسين البيوت بتاعنا بيبقى شكله لذيذ وحافظ الموبايل ده لونه pink برضو يا ريت الشنطة كانت لونها pink بس أنا بحب ال baskets قوي قوي قوي حتى في المدرسة وأنا صغيرة كانوا يقولوا لي باسكت جيرل معرفش ليه كنت دايما ماشيين معايا سلة كده <laughs> بحب قوي السلل جدا جدا اسمهم ايه؟ السلل او سلات <laughs> مش عارفه بس انا بحبهم قوي دي كانت بتعمل موموسا بحب قوي انا هقول بحب كتير في, الفيديو ده بحب حاجات جابانيز جدا Mumuso Daiso. المفروض اني اروح اعيش في اليابان يس <laughs> اوكي تيشوز برضه جبته من Mumuso عليه عليه قطة مش عارفة اذا انتوا شايفين بس yes بحب اشيل الحاجات دي برضه بيصعب عليا بصراحة ان انا اخدهم على طول معايا شكلهم cute ببقى مش عايزة اخلصهم <laughs> كل ما بكبر كل ما بحب الحاجات دي اكتر انا من صغري انا بحب الحاجات ال cute جدا فيعني عندي 34 سنة دلوقتي بس بموت في الحاجات اللي كده صورات توتال حلوة بص بص بص قد ايه ده cute it's so cute it's unicorn انا بتحول once ان اشوف حاجه كده صوتي بيتحول <laughs> انا بتحول اوكي ده تشارج um، بتاع موبايل المفروض ان هو بيشحن هو بيشحن ما اقدرش يعني اظلمه ولكن بيشحن قد كده قد كده فانا اللي هو واخداه عشان يعني يا دوبك يساعدني قد كده صغنطين قوي يعني فبس شكله حلو قوي بحبه وتقيل تقيل بس يعني انا هجيب واحد تاني بس لازم يبقى شكله cute برضه <laughs> اوكي ايه تاني عندنا في الشنطه العجيبه دي الشنطه الكتيره دي طبعا زيت الكوكونات اويل ده ما اقدرش استغنى عنه في البحر لانه بحطه قبل ما انزل من من البيت آه عشان يحمي بجد لو مش عايزين جسمكم يتحرق من فوق او تحسوا انه يعني تاخدوا لون بس في نفس الوقت ما تحسوش بالوجع على الشولدرز وعلى اي حته في جسمكم ده رائع بجد بيحمي قوي قوي وفي نفس الوقت بيديكي لون حلو طبعا انا بروح البحر مفيش امل يعني برجع طماطم فمش مشكله ولكن هو فعلا بيدي لون حلو قوي وفي نفس الوقت لو انت بتحبي تستخدمي آه، زيت تاني like Carrot اللي هو ال orange box ده الكبير او ال golden منه او اي حاجه من الحاجات دي حطي من ال coconut oil الجزء زيت جوز الهند ده شويه على الاماكن اللي هي ممكن تبقى بتحرق ومش آه، هيحرقك خالص يعني تحطي الزيت بتاعك الاول وتحطي ده او تحطي ده وتحطي الزيت it's fine بس بجد ما بيحرقش خالص فده اي لاف ات دايما بستخدمه فبحطه قبل ما بنزل من البيت عشان اسهل على نفسي وبعدين بحط كمان batch لو هنزل الميه وارجع تاني فبحط كمان شويه وبس مش محتاجه اكتر من كده نيكست الايباد القديم ده اللي عندهم ايباد ابل او اللي بيحبوا Apple هيعرفوا قد ايه ده قديم ما فيهوش بلوتوث حتى واتكسر شويه هو اتشقق شويه لان انا نسيته في في العربيه الشمس راحت فلو اي حد بياخد بياخد الحاجات دي معاه في العربيه اي دونت ثينك انه ياخدها في الاوقات دي لان الشمس بجد حامي قوي so so ده حبيبي من زمان <laughs> اوكي لو انا خارجه بعد البحر بحب اخد معايا ال accessory box دي احط فيها الاكسسوارز بتاعتي انا ما بحبش البس اكسسوارز على البحر يعني يا دوبك ممكن البس حلق صغير قوي ذهب عشان ما يعملش اللون بتاعه آه اللون بتاعه ما يتغيرش لو كان accessory عادي بحب البس اللي هم الذهب دول عشان اللون يفضل موجود وبس لو نسيت ولابسه سلسله مش مشكله بس يعني بحبش اخد معايا اكسسوارز جوه البحر اكون لابسه خواتم وحاجات كده I don't like it فلو خارجه بعد البحر آه، احط الاكسسوارز بتاعتي هنا وبعدين بروح حطاها في العربيه yeah. عشان يبقى امان يعني هو هو امان بس انت تبقي مرتاحه من جوه فاحسن انك تحطيه جوه العربيه ايه رايكم في الطريقه بتاعتي دي شوفوا <laughs> اديني اديتكم افكار اهو شوفوا <laughs> هتقعي عليا وبعدين تروحي حاطة الوردة and there you go <laughs> I'm sure many girls يعني بنات كتير عملوا الحركة دي بس أنا عجبتني قوي كده لقيتها أنا مش ماشية معانا لابسة فورد طب ليه ما أحطش ورد؟ وبعدين حطيت ورد <laughs> هذا الشيء الكيوت اللي مش عارفة بيعمل إيه في الشنطة بتاعتي مش عارفة بيعمل إيه في الشنطة بتاعتي يا جماعة ده جبته من شين لو اتفرجتوا على الفيديو بتاعت آه، ترتيب الهدوم والكلازت التور اللي انا عاملاه فانا ذكرت هذا الشيء العجيب الجميل اللطيف على فكره عايزه اقول لكم انا عندي شنطه اسمها emergency bag دي بحطها عندي في العربيه لو مهتمين تعرفوا في ايه جواها سيبولي تحت لانه بجد الحاجات اللي جواها قديمه قوي وفي نفس الوقت يعني انا شايل منها دلوقتي فانا اللي بقول لكم كده لاني عندي زي دي بس قد كده قد كده فيها خيوط وفيها مقص وفيها ابر وفيها كل حاجه and it's so small and cute فانا بتحول زي ما مش عارفه قلت لكم ان انا صوتي بيتحول وانا بتحول اول ما يجي اي حاجه cute <laughs> so انا مش عارفه انا واخده دي معايا ليه خيوط ومقص انا مش فاهمه دي بتعمل معايا ايه يعني بس اهي جوه وخلاص اي ريموف ات عشان اعملها لها ممكن احطها يعني, يعني. ما تكبرنيش يعني المايو بتاعي يتقطع ولا حاجه اوكي بلاستيك باج عشان نحط فيه الحاجات المبلوله وواحده كمان بيبقى موجود عشان نحط فيه البقايا بتاعه الاكل بتاعتنا عشان ما نوسخش البحر ونخلي الدنيا نضيفه بعد ما نروح هنشيل يعني حاجتنا كده ونرميها في الزباله ونبقى كويسين ونضاف وحلوين <laughs> مروحه اللي مستحيل تعمل اي حاجه في الحر اللي احنا فيه ده يعني النهارده الحراره يعني انا رايحه الساعه 9 النهارده الحراره يمكن 43 وده تقريبا قليل يعني <laughs> يعني ده كان بجد حر جدا جدا جدا الرملة بتحرق قوي عمالة أهوي مفيش أمل بس يعني أهي موجودة يعني تساعد شوية سو so yeah دي كانت قصة الحرارة بتاعت البحر <laughs> ايه تاني عندنا هنا بشيل كيس الفلوس طبعا عندي محفظة وكل حاجة بس يعني ايه بشيل ده لما بكون مثلا رايحه في حته هبهدل او حته ايدي هتبقى مبلوله او رايحه السوبر ماركت فبستخدم دي زي ما قلت لكم لو اتفرجتوا على by the way لو اتفرجتوا على فيديو الكورونا او فيديو بتاع ال closet tour انا هعمل لكم ال links تحت اتفرجوا عليهم وقولوا لي ايه رايكم فده بحب احط فيه آه، فلوس وانا رايحه السوبر ماركت بعد ما ارجع بروح صوت الكمبيوتر بعد ما ارجع بروح آه، حاطاها السلام سوريا بعدين بسيبه في العربية الكيس ده مش باخده معايا باخد معايا فلوس قليلة معايا جوه البحر وبعدين خلاص نسيت ده خلاص الصوت ده مش هيمشي ايه تاني اوكي بحب اخد الشنط اللي زي دي عشان بتبقى اسهل في التنظيف ولو باظت مش هتساعدي عليها قوي بصراحه فانا بحبش اخد حاجه fancy قوي معايا البحر عشان التراب والمية كل الكلام ده والحر ولا لا لا so, بحب اخد الحاجات دي it's easy باظت منك خلاص يو جيت انذر وان بس يعني دي مش مش هتضايقي لما تبوظ منك طيب في ايه جوه الحاجه الحلوه دي؟ لا. بحب الصوت ده قوي تتفرجوا على videos ال ASMR انا ال videos ال ASMR دي يعني بالنسبه لي the most relaxing videos بس مش الناس اللي بتاكل قوي الناس اللي بتاكل دي لما بكون جعانه بحب اتفرج عليهم بس مش اي حد برضه آه، <laughs> دلوقتي بداوا يعملوا اصوات بالميك اب اصوات بال makeup brushes بداوا يعملوا تطوروا اكتر وبداوا يعملوا اصوات اللي هم بيكشفوا عليكم يعني اللي هي تيجي وتقرب من الكاميرا وتروح عامله بال brush كده وتروح اللي هي هتقيسلك الحراره اتس سو ويرد يعني بحب اتفرج عليهم اشوف هم وصلوا لغايه فين بالموضوع ده ف yeah يعني حتى كده مش عارفه بيفكروا ازاي او بيجيبوا الحاجات دي ازاي اللي هم بتقعد تعمل لك سبا وتعمل اكنها هي بتعمل لك انت يعني حتى في واحده sorry انا بتكلم كتير عن الموضوع ده بس بجد غريب يعني بتعمل المفروض ان هي تعمل لك microblading في حواجبك so, اللي هي بتقرب بتشوف لك ال... بتقرب الكاميرا بتشوف ال... بتشوف لك حواجبك بتقول لك اه انت حواجبك محتاجه كذا يلا نبتدي نعمل لك microblading اول حاجه هقص لك الشعر مش عارفه ايه وصوت بقى المقص وصوت الفكر اللي هي بتاعت الملقاط والكلام ده مش ممكن مش ممكن يعني they're being so creative في الموضوع ده بجد اوكي نيكست <laughs> عندي الرش بتاع الست يا رب تكونوا شايفين عشان انا قاعده بعيد قوي عن الكاميرا بس عندي الرش بتاع seat ال toilets آه ده برشه وبعد كده اروح حاطه فوقيه tissues. دلوقتي انا المفروض اه المفروض ان انا جايبه packets كتيره كده اللي هي cover بتاع التويلت سيتس لما disposable covers بتاعت ال seats بتاعت ال toilet بتحطيها بعد كده بترميها امن واحسن انا ما بحبش استخدم تويلتس بتاعت بره بس in case يعني ده يبقى موجود معايا مش عارفه ليه مش معايا في الشنطه هنا وبعدين انا مش فاكره انا حطاه فين بس ده كويس جدا اه don't know اللي فتح هنا بس خلينا نشوف سانيتايزر اوكي اوكي سانيتايزرز مش هتعمل حاجه قوي يعني بصراحه يعني يفضل ان احنا نغسل ايدينا بس حاجه يعني تبقى حاجه احتياط بس بغسل ايدينا اضمن بلاستر اوكي او ماي جاد دي المفروض Swiss blade عارفينها ال Swiss blade طبعا بيبقى فيها سكين بس بس عشان سبتها في الشمس كتير قوي بقالها فتره عندي يعني دي بتاعت بابا يعني بابا كانت عنده قبل الجواز قبل ما يتجوز يعني هي قديمه قوي قوي قوي فال cover بتاعها واقع معرفش بابا لو عارف هيعمل ايه <laughs> بس فيها مفك وفيها اللي هي الباتل اوبنر دي اللي هي زي بتفتح ازاز الشامبين وفيها اللي هي بتفتح ازاز البيبسي انا مش عايزه افتح فيها مقص فيها مقص كمان مش عايزه احاول افتح الباقي عشان الدوافر ما تتكسرش بحب قوي الدوافر الطويله بس انا هقصهم قريب عشان زهقت من <laughs> فيها كمان حاجات تانية بس مش عايزه ايه اضيع وقتكم وانا عماله استكشف الموضوع ده بس بجد فيها حاجات كتير قوي فيها مبرد فيها حاجه كده مفك المهم دي دي كويسه لك فور emergency لو عايزه تغزي حد <laughs> لا بهزر عشان لو مثلا عايزه تقطعي حاجه تفاحه مثلا برتقانه دي كويسه صغيره ولا يعني تاخدي موضوع تغزي حد ده بجد please لو سمحتوا اوكي <laughs> عندي هنا بودره آه، باخدها معايا عشان لو انا مش هاخد shower في المكان ده مبحبش اخد shower في المكان اللي انا رايحه فيه البحر بحب اخد shower في البيت يعني بس لو زي ما قلت لكم لو رايحه في حته افضل اني انا اكون جاهزه في كل حاجه وما اضيعش وقت ارجع البيت واغير وكده البودره دي كويسه جدا لو في تراب لزق على ايدك على رجلك ترش شويه تخليه شويه وبعد كده تروحي ماسحه بيضيع التراب تماما فذس از فيري جود او لو حتى عايزه تدخلي العربيه وما تحطيش ما يكونش فيه تراب في رجليكي ده كويس جدا اوكي ميه وصابون اوكي وايت وايت الصوت ده اللي بموت فيه بحب قوي الصوت ده انا وريتكم الشنطه دي لا ما وريتكمش دي الشنطه كمان اختي الشنطه الثانيه بس مش منطوطه بيجوا ست مع بعض واحده صغيره واحده كبيره اللي هي دي احنا خلصنا الشنطه بتاعتنا اوريكم بقى ايه جوه الشنطه دي فرشه فرشه خشب بحب قوي الفرشه الخشب بستعملهم دايما الفرشه الخشب از ماي نمبر 1 فرشه مرايه صغيره ورفيعه جدا عشان تخش في اي حته اي شنطه واي مقاس يا رب تكونوا شايفين عشان انا بقول تاني ان انا فعلا بعيده عن الكاميرا وانا مش شايفه كويس اذا الحاجات واضحه بس ان شاء الله هتكون واضحه بحب احط ده معايا ليب تنت كده يا ده بحطه على شفايفي بحطه على خدودي على فكرة اللي يعرفني هيعرف ان انا الميك اب بتاعي هو روج ومن الروج بروح اخده شوية كده واروح حاطة هنا واروح حاطة هنا شوية وانتهى الموضوع على كده <laughs> ده الميك اب بتاعي اللي هو بتاع افري داي بتاع كل يوم بس بعدين بحب احط بحب اخد معايا ليب ليب بون ده من Kiehl's ده حلو قوي الرقم بتاعه is very natural اسمه simply rose yeah اعرفش اذا هيبان معاكم I hope ان هو هيبان بس ما اعتقدش لانه بعيد قوي اوكي في كمان اه look at this الشيء الصغير ده مبرد ملمع اللي يعني هو للضوافر كمان شفتوا عشان كان في ميه لزق مع بعضه او بيبقى بالشكل ده كده ده انا جبته يمكن بقاله عندي يمكن 8 10 سنين جبته من دايسون بس مش لاقيه منه دلوقتي حتى مش عارفه ايه اللي حصل لي انا اتوسخ شويه بس يعني ده مبرد صغير قوي حلو بيدخل جوه الشنطه كده بس يعني ايه افضل المبرد ده احسن يعني أص... يعني ارفع يخش في اي حته بس انا برضو بشيل ده معايا جسمي يوم يوم يوم cotton buds بحب قوي ال cotton buds اللي بيبقى فيها خشب بس مش عارفه اجيبهم منين لو تعرفوا منين لي تحت الكومنتس سو كوتن بادز اوكي ايه تاني زي ما قلت لكم تاني انه لو خارجين يفضل تاخدوا حاجتكم حاجات صغيره كده دول انا جبتهم من موسو محل Japanese آه، آه، كانوا محطوطين في علبة آه، في شنطة صغيرة كده ده وده ومعاهم العلبة الصغيرة دي so هنا حاطة ال body cream بتاعي حاطة ماء ورد هنا عشان أرش كل شوية لما أحس بالحرارة شامبو كونديشنر كان لازم يعملوا كمان واحد حاجة تانية بحب أشيلها معايا الألوفيرا جل جماعة aloe vera gel is the most amazing gel ever ده 99% aloe so uh, aloe vera gel uh, بحب استخدمه بقى خلاص بعد ما اخلص احطه على وشي احطه على ايدي على هنا على دراعي عايزه اقول لكم اصلا ده دلوقتي ال skin care بتاعي ده ال skin routine بتاعي حاليا ال skin care بتاعنا كلنا بيتغير من فتره الى الثانيه او ساعات بتكوني عايزه تدي نفسك break بس عايزه تحطي حاجه برده في نفس الوقت فبتحطي حاجه خفيفه ده لا انا بستعمله دلوقتي بخرج من ال shower ده بتوضى ده بغسل وشي ده فبحط ده على طول وبعدين بحط كريم Nivea خفيف كده نقط نقط خفيفه وخلاص مش بحط اي حاجه تانية في وشي بدي نفسي like نص break <laughs> من اي منتج يس ذس وان اوكي um, ال pouch ال cute دي صاحبتي عملتها لي من زمان جدا جدا جدا بحافظ قوي على الحاجات اللي لما حد يديني حاجة يعني عندي حتى محفظة صاحبتي ادتها لي وانا في grade 2 في الصف الثاني في المدرسة لغاية دلوقتي معايا So this one آه، للفوط الصحية هي عاملاها من تريكو So yeah لغاية دلوقتي معايا yeah. ايه كمان؟ perfume بس هو ده body spray بس انا حاطاه هنا مش عارفه شايفينه ازازه صغيره ازايز دي انا جبتها من Shein برضو دي rolls ازايز roll اللي هي بتعمل كده رولين جبتها من Shein I think خمس حبات ب 10 او حاجه بس مش عارفه اذا لسه موجودين دلوقتي بس يا برش وبعبيه بعبيه بعبي السبراي بتاعي المفضل جوه ده من آه، السبراي ده من آه، باث بودي ووركس ده اللي هي آه، اسمها ايه المجموعة بتاعت لقد فقدت الكلام خلاص ايرفاديك اي ثينك سو أو هيلينج aromatherapy yes aromatherapy ده <laughs> ده بس هي دي ال collection الوحيدة اللي بحبها من باث and Body Works aromatherapy وال candles بتاعتهم بس الصفة الصغيرة اوكي دي اوكي دي حلوه ان احنا ناخدها معانا عشان الميه ساعات بتطر الضوافر فممكن يتكسر بسرعه سواء نكمل عليه ونقصه <laughs> بصوا يا جماعه بصوا يعني look how cute is this look how cute is this انتوا شايفين ايه ده دي مفكات ما تسألنيش ليه معايا مفكات في البحر ليه مش فاهمه ليه انا معايا مفكات بتحولني بتحولني على طول بتحول على طول صوتي بيتحول كله بيتحول اوكي سو ذس از ذا مفكات او you know what ممكن تستعملوها في ايه اوكي نقول نضارتك المسمار بتاعها لخلخ مثلا نضاره الشمس so عندك المفك بتاعك شفتي بقى ليه ليه عايزه برضه <laughs> احنا قربنا نخلص الشنطه بتاعتنا مش مصدقه انا حسيت ان الشنطه بتاعتي فيها حاجات كتير قوي قولوا لي انتوا بتشيلوا حاجات كتير كده في الشنطه بتاعتكم <sighs> الافضل للاخير اوكي this is really beautiful please اشتغل ما تكسفنيش كان شغال يمكن خلص ال battery بتاعته او الميه بتاعته خلصت مش عارفه yes الميه بتاعته خلصت طيب اوكي المفروض ان ده بيبقى مرطب يعني بيبقى فيس آه، ميست بتحطوه على وشكم انا هوريكم دلوقتي مش عايزه انه يفوتني هذا الشيء عشان انتوا كمان تستفيدوا بجد لانه حلو قوي بيساعد في الحر بيساعد حتى بعد ما تاخدي ال shower تبقي ترشيه على وشك بيبقى حلو قوي اوكي شكلها الميه خلصت اوكي بيبقى كده شايفين بيطلع mist. اكيد انتوا شايفين دلوقتي اهو وبتعملي كده على وشك فبيطلع بروده لطيفه انا بحط بقى ماء ورد جواه زائد الرشاش ده كمان بيبقى معايا بس ده بيدي زي بروده سو حلو قوي انا فعلا مش فاكره انا جبت ده منين بس ده بقاله معايا كتير قوي قوي قوي قوي مش عارفه جبته منين وكده ده مقاسه صغنطوط ولطيف يا جماعه انا مش مصدقه الشنطه بتاعتي خلصت <laughs> شنطه بحر تور خلصت شنطتي خلصت ما فيهاش غير مفتاح البيت بس ودي كانت شنطه البحر بتاعتي عايزه اقول لكم إني انا مش بقول لكم يكون عندكم ايه في شنطه البحر بتاعتكم انا بوريكم في ايه في شنطه البحر بتاعتي بس اتنك اني الهمتكم شويه يكون عندكم حاجات كتير بس ما افضلش ان انتوا تاخدوا حاجات كتير معاكم البحر الا لو كنتوا هتقعدوا فتره يعني حبه حلوين بس اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا subscribe like و share لان بجد بجد بجد بتشجيعكم انا هعرف اكمل انا بتبسط قوي قوي ان بعمل ال videos دي بحس ان انا كده عندي صحابي وبشارك معاهم الحاجات اللي معايا والحاجات اللي عندي وانتوا كمان تقولوا لي ايه رايكم ولو عايزين حاجه وانا اعملها لكم ف مش عارفه حاسه ان انا عندي صحاب عايزه اشارك معاهم حاجات ان انا بتبسطني وعايزاهم يتبسطوا معايا فاتبسطوا معايا لو انتوا اتبسطتوا بالفيديو ده ما تنسوش تعملوا like share و subscribe وتنضموا الى عائلتي so so, اشوفكم في الفيديو اللي جاي bye